dia dia macam ada dia punya sempadan tau. Hantu ni. Dia ada sempadan dia. Dia tak boleh nampak. Dia tak boleh lalu sini. Dia ada sempadan dia. So kalau kau lari ikut uh, laluan. Eh. Nampak? Weh, ada tak ada sempadan. Tak ada sempadan. Sempadan Aci dia. Oh, tu dia. <laughs> Aduh. Aku dengan punya sempadan aku tu boleh buang eh. Okay, mampus kau dia tu. Memanglah dia satu daripada tiga guys. So korang kena gacha tau. Okay. So sepuluh dah. Aku musnahkan. Akulah bomoh yang terkenal dekat kampung ni. Sepuluh jin aku dah banish. Tapi aku still tak jumpa jambatan. <laughs> Teruk betul. Aku tahulah kena pergi jambatan kan. Tapi jambatan itu masih belum dijumpai. Aku rasa dah 26 pocong dah aku jumpa Walaupun aku dah banning 10 tapi 26 pocong Boleh tak macam tu? Oh maybe kita boleh backtrack dah sekarang Ya ya ya ya Mungkin so, Kita bunuh sekejap tu Eh ni ke mana pula ni? Ah jalan Cik Alim boleh boleh Boleh boleh boleh Mana tadi? Aku nampak ada ada yang merangkak tadi mana dia? Mana tah? Marlo tu. Yo, Marlo. Dia kejar aku. Siuk betul lah. Mari dia? Mana dia? Kau jangan nak menghilang-hilang. Kau mana? Mari. Mari. Oh tu dia. Patutlah. Ya, dia kejar, dia kejar, dia kejar. Kejar, baik. Okay Matilah kau di situ Tu dia tu Tu dia oh, Tak mati lagi Tak mati lagi Masih lagi Di kereta Proton Saga Kau minat kereta Proton Saga ke apa Oh dia boleh naik ke Tak kan Duduk situ dia diam Okay Duduk Kita potong saga Duduk dia diam Lompat-melompat macam Mario dah uh. Uh. uh uh Uh Uh Uh Uh Uh Bahaya ni dia ni Bahaya ni Saku saku saku Eh tangan panjang pula Eh Apa punya kuasa Gomu gomu no Gigante pistol Okay <laughs> Alright So sebabkan dia guide Mesti ada Mesti ada something yang dia camping kat sini Alright By the way aku dah 50 minit main game ni Game ni agak panjang Alright Oh kita dah boleh lalu sini ya Oh Boleh jatuh ke jangan Oh tak boleh tak boleh tak boleh pergi sini Ha, kat mana aku nak letak eh? JT tu? Tak apa. Kita boleh patah balik, tak ada masalah. Jatuh ni mati ke? Oh, tak ada. Ya, aku ingat kat sini tau. Oh. Okey. So, maknanya lah. Bukan kat sini. Cool. So, kita kena gerak pergi mana? I don't even know. Ha. So daripada jalan Cik Halim ni, kalau sebelah kanan pergi Gua Malang. Alright. Kalau sebelah kiri pergi ke Jalan Mbah. Oh. Sekejap. Kita cari simpang sebelah kiri yang tembus ke sungai. True. Which is this Kan Jalan bah bodoh So kalau kita ikut sini Kita akan tembus ke sungai Itu dia Betul Okay kita U-turn Alright So ini adalah jambatan sungai Rizkin Cool Okay okay okay Alright More ghost More picture Masalah rumah kan sini tak ada pintu kan Menakutkan Unknown key egg eh. Cool Boleh tak gambar ke? Tak ada oh, Aku baru ada tiga kunci eh I see Itulah collectablenya okay, Belakang Okay tak ada apa-apa Sini ada apa-apa Tak ada Jambatan Sungai Rizkin Okay so aku dah dari situ So aku gerak sini slow-slow. Uh, ada dua rumah. Hmm. So ini rumah camping kita lah. Kan? right. Ada kunci. Okay. Dan juga ada... Uh, wait, eh, what? Ada macam boleh boleh di ni. Macam boleh di-interact tadi. Many die. Okay. Kau baca lah si. Ini apa rumah dia macam ni? Uh, rumah dia lain sikit upgrade version upgrade punya rumah bunyi ni lagi takut dia bunyi ha uh okey alright oh ni rumah terbengkalai so kita explore dulu tengok macam ni uh oh, pick up wood plank untuk Okay, aku dapat lagi untuk jambatan lagi mungkin. Alright. Wow, pocong. Yo, yo, yo. Yo, yo, chill, chill, chill, chill. Ada pula pocong camping kat sini. Eh, boleh ke di atas ni? Please, please. No, no. Sangkut, sangkut, please. Okay. Wui, lompat, lompat, lompat. Sini banyak pocong. Ini kampung pocong. Wui, wui. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يغيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيا كرسي السماوات تولونا تولونا غاتشا تولونا غاتشا سكالي سكالي سكالي تولونا شايني شايني أو سكالي نايس بايلا غاتشا Terima kasih lah pada siapa yang berdoa kan sekali Baca ayat kursi sekali dengan aku Memang baik lah Okay apa benda ni Okay Ada jalan ke sini Tak ada tak ada jalan apa-apa. Right. Nanti mesti ada orang kat chat bagi tahu lah, ada. Tapi itulah. Kau bagi tahu kemudian hari. So kita ambil ni. Rumah ini direnovasi. So itu adalah picture ya. Okey. So rumah yang direnovasi can't go this way. So aku dapat papan. Oh, ada jalan bawah ni. Si baik perasaan jalan gua tajam. Interesting. So daripada U-turn tu jambatan tu pergi ke gua tajam. I see. So kita pergi gua tajam tu ataupun aku rasa ada rumah depan tu. Sebab aku tahu ada dua key. Wih, key item terkejut aku. Uda'u'akum tadarru'ahu lepak, dia lepak Ba'da terawih tu Gacha? Yes, gacha baik First gacha Alright Thank you, jap Orientation, orientation Okay, gua tajam sini, okay So key, key area dia adalah jambatan tu lah Oh ni ke mana pula ni Oh Okay ada rumah sini Careful careful Wait what Oh lama ada Oh ada benda dalam ni Apa yang kau buat dalam tu eh Dia pergi belah sana Aku boleh ni tak Sini kau Duduk situ pandai. Kalau aku... Woi, bodoh. Pocong belakang aku. Sampai dua siap. jajak, Woi, dekat. Woo! Ya Allah, aku tidak merasakan. Rupanya ada pocong yang mengejar aku di sini. Gua tajam. Okey, gerak, gerak, gerak. Okey, habis dah. Wah, ada dua. Kejut, ai. Okay, dia ada border dia, dia ada border dia. So, yep. Udah. Um, Dua situ jangan diam. Kau tak boleh masuk. Aku ada pendinding. Woi, tak. Pendinding tak jadi. Okay. Islahiha um, wa da'uhu Tolong ah, gacha, tolong lah one, one of three, come on <laughs> One of three Tak dapat gacha Malah nasib aku Uda'u um, oh, dekat, dekat, dekat Yo, yo, yo Ui sampai Wada'uhu khawfan wa tama'a Inna rahmatallahi Come on, come on, 2 out 3, 2 out 3, let's go Yes Alhamdulillah Alright Kau lah main benda ni gacha guys Kau lah kan Main benda ni pun gacha Alright, slow slow, one by one Aku main solo, so one by one 14 jin Minat, ui ada lagi ada lagi sangkut-sangkut tu. Udah rabbakum tadru. Banyak siap weh. Okey gerak gerak gerak. Yo yo. Yo yo. <laughs> Yang penting jangan keluar daripada jalan, okey? Okey, dua. Okey, patah balik. Yes. Alah, sayangnya. samawati wa ma fil ard. Kena juga. Tak guna betul lah. Wa yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima. Kau mana ni? Checkpoint dia. Aduh, kena juga checkpoint dia kat mana ni? Oh, kat luar ada pocong lah. Jap. Oh ni kepocongnya Oh I see Maybe Eh tapi tak tak tak tak Tadi terbalik Mati mati mati Yes Okay Alright Tak tak ni jalan lain ni Tak mana mana dia letak aku pun tak tahulah Bukan bukan bukan ni bukan Mana tak mana dicampaknya aku pun tak tahulah Jalan mati Uh, sini pun Aku tak pernah pergi sini rasa Alright Let's go again Okay, so ini jalan mana? Jambatan Sungai Rizkin Oh, ni checkpoint sebelum ni Okay Okay, that's good, that's good Tak, tadi aku tersprint depan lah guys Sorry <laughs> Aku minta maaf tersprint depan Eh, bukan Jalan Sungai Rizki. Okay, sini. Oh, so tu antara rumah yang first lah. Oh, ada pocong kat eh, situ. Tak perasan. Wait a minute. Wait. Jap. Ni kat mana ni? Uh, ah. okay, sini, sini. betul, betul. Ah ni ni ni okey. Tersalah jalan. Jalan Sungai Rizki lah kita punya key punya ni kan. Area. Right. So itu yang telaga tu. And then depan ni ada old house. Arara tak ada benda spawn dah. Tinggal yang pocong tadi tu je. Pocong tadi tu lagi satu gacha je. And dia mati. Ini aku tak perasan jalan dia kat mana. Oh sini dekat luar telaga ni Bawah ni yes Okay Alright Kita tak habis Tak habis explore lagi sini okay, Mana pergi pocong tu Oh tu dia tu dia tu dia Tu dia berani dia Berani dia Aku dah tak nak buat kesilapan sama Let's go Let's go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 Tak mati, tak mati, tak mati. Tak mati kenapa? Wih, depan pun ada pocong tu. Ya Allah, banyaknya pocong. Asal banyak sangat pocong ni? Ya Allah, banyaknya. Sekejap. Depan ni pun ada pocong. Tuah. Dia respawn ke? Ya lah, respawn. <laughs> Banyak pula pocongnya. لا mati, سنة ولا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تمتي وعجل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 Kawan dia lagi satu Ada satu lagi pocong Tapi tak tahu kat mana I'm scared Mana kawan dia lagi satu Mana kawan kau lagi satu Hai pocong Munculkanlah diri Aku tahu dalamnya ada benda Itu yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal Okay, mati ke? Tak. Nope. Sini kau, sini kau. Kau tayar tangan panjang gila sini. Sini Sangkutlah dia. Yo! Ha! <laughs> Sini! Okay, there you go.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 Tak dapat gacha, gacha fail. Gila hebat kau. Okay, sini kau. Ya, yeah, dia kau. Ah, itu dia. Matilah kau. Nah. Mustahlah kau daripada dunia ini. Mai Robbi guma tukaziban. Okey. Mati yes. Di pocong tu si tak jumpa lagi. Someone backpack. Someone backpack ni untuk apa? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Ada macam gigi. Apa tu? Apa ni? ah, tak faham. Okey, apa ni? Unknown key. Okey, ni collectible. Singapore. Okey. Cool. Ada lampu guys ni. Sabar. Kita sebelum kita pergi, kita kena tengok dulu. Oh, ada benda guys tu interesting. Jap. Jap. Cuak agak main game ni. benda apa ni? Bag. Oh, bag. Oh, bag. Okay. Oh, bag. Ada note aku nampak. Apa tu? Apa tu? Aku kencing siap. Kenapa aku kencing? Janganlah kencing. Oh tu ha. Hantu apa ni? Interesting. 快进了。 dengan hantu tu hantu apa guys Tapi korang screenshot korang bagi kat aku eh ya. oh, Huh hantu yang menyeramkan Aku pergi kencing pula situ nak macam mana Kita ada mission kot So kita kena siap kan eh, Benda mission kot Benda boleh kencing atau tak kencing Okay So rumah ni clean Clean eh Okay so kita ada dua lorong sini So kita slow-slow tengok apa yang ada kat sini pocong lagi. Tak ada benda ajaib yang ada kat dalam dunia ni memang pocong je ke? Pocong ni agresif sangatlah. Aku kadang-kadang Ah, risau kadang-kadang dengan pocong ni. Hmm. Mana pocong tu? Oh tu. Kat luar. Um, okay. Wah. Oh, ni lah pocong tadi tu yang ganggu kita ni. Tak guna punya pocong. Okay, gacha, gacha. One time, one time, one try, one try. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Hilanglah. Come on. Come on. Alamak, dia menari, dia menari pula guys. Sini, sini. Alamak dia menari pula Cari lah umpan Alamak janganlah Sini sini sini Yo sini Aduh dia mengada pula dia Buat hal pula dia A'udzubillahi minasyaitanir rajim Allah la لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده عنده بلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء كما كما كما on, سدح لا سمبي sudah lah وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يس ماتي يس Baik. Right. Okay. ماتي ماتي ماتي ماتي Okay. Kau nak banish aku ni betul-betul datang sini bomoh memang datang bunuh semua pocong yang ada. Astaghfirullahalazim. Ada spawner kat sini. I believe so. Woo! Spawner! Po oi, oi, oi, pocong. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi! Ha! Oi, laju betul lah ni. Macam pakai minyak pelincir ke apa laju semacam ni. Mana dia? Itu dia. Um, Okey. Makan kau surah Al-Araf 55-56 ya. Makin kerap pula eh um, Eh mana jam pergi? Eh eh eh Sini sini Jam pergi mana? Sini sini stay stay stay Chill chill chill Nampak aku nampak aku nampak nampak nampak nampak eh, Wait, wait. Uh, Encik Pocho oh, Encik Pocho Encik Pocho Okay. Ha Encik <laughs> Pocho Inistata'tum an ah, tanfudhu min aqtari ah, samawati wal ardi fanfudhu la oh, tanfudhuna illa bi sultan fa ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban yursalu alaykuma shuwazun min ayyi aba'i rabbikuma tukadhiban kadhiban let's go Dah lah mati je lah Okay Ilas Ayat kursi juga makanan dia Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'huzuhu sinatun wa la naum Lahu ma fis samawati wa ma fil ar Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi ismi Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khulfahu Wa la yuhiduna bi min ilmihi illa bima sya'a Wasiyah kursiyu samawati wa ar Wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyul Hilang hilang Hilang yes oh, Boleh kau ikut sini Oh bagus Right, dua adik-beradik pocong kat sini. Yang aku tak pernah banish lagi adalah penanggal guys. Penanggal benda yang aku tak pernah banish lagi. So aku agak scary di sini. Woi, 16 pocong ada kat sini. Ya Allah, pocong lagi. Kenapa banyak sangat? Uh, laju pocong dia kat sini. Minyak pelincir pocong dia. Ha, apa hal? Memang non-stop ke pocong kat sini? Ha? Mana mana mana mana? Mana? tadi dah, hilang. Mana pocong tu? Oh. Oh. Aku tak track dia. No. Pocong tu hilang. Tak apalah mungkin dia tak nak main dengan aku ke. That's cool. I guess. Ush, terkejut aku pokok tu. Aku terkejut. Astagfirullahaladzim. Ingat pocong tadi. Allahu Akbar. Apa ni? Apa ni? Jambatan Sungai Rizkin. Oh, progress. Okay. Satu lagi. So, ni pun Ki, Ki, punya tempat juga ni. Aku memang member hati-hati guys Sebab Aku adalah bomoh yang terhandal So slow-slow Kita tengok Kau kena main macam aku juga 200 volume Biar kan Okay aku ikut je pathway eh. Oh bulan pun nama eh So aku ikut je pathway eh, ni Kemana perginya aku pun tak tahu Tapi dia macam Wuuuh Macam nak lawan ni ada tu pula Memang aku larilah Memang aku larilah Harap-harap matilah okay Tadi air dia dia Dikejar, oh dikejar, dikejar. Okay, dia ada sempadan dia, dia ada sempadan dia. Okay, mati tak? Oh tak. Dang. Matilah. Pandang belah sana please. Okay. Kita kena clear kan jalan kita kan? Okay? What the heck? Belakang kau. Yo. Oh mati yes Baiklah Okay Baiklah korang memang baik lah Korang setiasa mendoakan aku Berapa jam ni Ha 23 jam dah aku main <laughs> Tak dah, dah sejam guys Sejam Aku tak tahu lah. Ini probably akan ada 16 part game ni Okay <laughs> Debarannya semakin terasa Okay Kita memang kena play safe Okay kita ada lima nyawa Kita guna elok Alright Yang penting jangan lari daripada kawasan Okay oh, Jalan ni jauh juga eh Boleh tahan juga jauh dia Sekejap ada pokok atas ni No no no no You don't Okay Jauh juga Ke mana ni Seram lah pula Okay okay Oh, rumah ni. Okay, okay. So, jangan buka TV sebab dah kena dah itu. Jenglot, okay. Alright, ada buku. Apa ni? Huge cave, hiding place. Okay. Find the sorcerer. Okay, okay, okay. terkejut aku gila. Oh ni pecah. I see. Ah! Apa tu? Apa tu? Ah! Aku tahu ada benda sini. Yes. Right. Anun key 2. Let's go. Okay, ni apa? Okay. Takut ada perangkap guys. Takut ada perangkap. Right. Oh, tu apa? Jin yang last ke? Allah. Aku tak perasan. Jin yang last. Tak apalah, korang cerita je lah hantu apa. Mana aku pasal? Aku takut siap. Takut tu game ni. Boleh tahan lah. Sekejap, ada, ada gambar tak? Boleh ambil tak? Jenglot. Oh, last kali jenglot. I see. Right. So, I believe... I believe kita dah dapat semua. Aku miss... 5 collectible. Yang aku tak tahu kat mana Probably dalam rumah-rumah lah kan Kiki semua kan Tapi itulah Aku miss So tak boleh buat apalah kan Termiss pula Okay So now Kita dah explore sini Kita balik lah kan Ke ada yang camping kat luar Alright Ni ni okey. Ni apa ada jalan lain ni? I'm scared. Asal ada jalan lain. Oh, oh. Jap pergi belakang jap. Oh ada jalan lain ah. Nice. Ooh, nice tu dalam keadaan yang nervous eh guys. Boleh tahan lah game ni. Selain daripada kita takut mati, kita takut juga tiba-tiba dalam banyak-banyak hantu dalam game ni Korang paling takut hantu apa? Oh tak ada apa-apa Kena tipu So aku paling takut hantu Hantu uh, ah, Puntianak tu Takut siap Okay tak ada apa-apa kita boleh tangkap kat sini Alright aku miss lagi 5 key Tapi tak apalah Benda dah tak boleh nak buat apa So ya yeah. Oh jangan eh. Okay Double check je last last Alright last Mungkin ada apa-apa tulisan dalam tandas Mungkin tak ada Okay Alright Tak ada apa-apa Oh ada ada macam boleh tangkap tadi Nampak macam ada sesuatu boleh tangkap Belakang ni ke? Atas ni ke? Tak ada Okay tak ada apa-apa Kita geraklah nampaknya Nampaknya kita gerak je lah Jom Okay So hati-hati ya Hati-hati Jaga-jaga Aku rasa aku still nak collectable tu Nak juga Nak juga So ini jalan yang panjang lah kan Aku boleh sprint tapi aku tak nak. Sebab aku nak tengok. Kod-kod ada tempat lagi. Satu bila sprint tu bunyi dia. So aku ada du satu, dua. Lima, enam, tujuh. Okay. Sembilan. Lapan. Alright. Okay, mana pergi yang punti anak tadi tu? Aku risau kadang-kadang dengan putih anak tu. Mana pergi dia? Lari juga. Lari ya. Benda boleh lari. Lari ya. Okey. Sampai ke jambatan Sungai Rizkin. Eh, jap. Oh. Inilah tempat jauh tadi kan? Eh? So aku believe Yang nak pergi gua tajam tadi tu dekat belah kanan kita kalau daripada sini Tapi aku kena jumpa simpang dia dulu oh, Panjang juga jalan yang ujung ni Agak panjang eh laluan yang ujung ni Alright Kera dah tak ada dah semua dah tak bomoh semua dah Dah GG dah guys okay So ini yang back tadi tu So ini rumah tadi Okay now Aku pergi sini Okay So aku kena cari simpang ke kanan Ini dia Gua tajau Cool Gua tajau Oh. Oh, ada rumah. Ada key. Eh, apa ni? Unknown key one. Okay, lari, lari, lari. Sekejap. Sebelum tu kita check dulu dalam ni ada apa-apa. Okay, tak ada. Okay, sabar, sabar, sabar. Okay. Okay, kita ada toyol. Okay. Toyol ni sehari mesti keluar macam ni. Ada kunci. Eh, takutnya nak ambil toyol tu. Kena ambil ke? Boleh tak ambil daripada sini? Ambil daripada jauh. Ambil daripada jauh tu gerak terus. Okay, ambil di sini. Okay, tu dia. Anak toyol. Ah! Anak toyol Matilah kau Uh, uh, uh, cuak tu Okay, mati ke? Oh, tak, tak, tak, tak, tak mati lagi <laughs> Tak mati lagi Eh, anak toyol Sini Sini, sini Ah! Ah! Ah! Ah! keluar double tu double double double attack bunyi apa tu oh, bunyi apa tu aku dengar bunyi lain tadi aku dengar jin lain okay I want money I want money make me smaller wait what what the heck was this alright I want money make me smaller Interesting. Okay. So let's go. So itu toyol. Alright, kita kena pay attention eh. Aku penanggal tak pernah banish lagi sebab aku rasa aku tak tahu macam mana nak banish dia. Sebab dia terbang. How How do I banish the penanggal? Oh, tu dia. Tu kan dia. Penanggal pun seram jugaklah. Sebab aku pernah jumpa dulu. Sekali. Gua tajam. Okay, sure. Right. Okay. Apa dia? Can go this way, okay? Gua tajam. Okay. So, kita jumpa pintu ni. Oh, tu dia. Alamak. Apa dia buat tu? Apa dia buat rasa? Sini kau. Yo. Dia tak ni pun yang asal ini asyara jinni wa insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan Matilah kau Memang teknik dia memang teknik pintu je guys okay? Teknik dia teknik pintu Mati please One try No Oh, menyeramkan. Kau jangan serang backstep, okay? Jangan cuba untuk menikam aku daripada belakang. Come on, come on. Second. Double. Double attack. Aku dah baca berapa ayat kursi dah. Beratus lah. Okay, settle dah. Okay. Thanks. Thanks. Eh, Talk to the sorcerer. Sekejap, sabar. Ni lu. Okey, tu gambar. Boleh kan tak ni? Tak boleh. Ada gua lain lah pula belakang ni. Wait, what? Ni apa? Okey. Ada apa, oh, ada apa apa lagi? Cast the black magic. Okey. Drive back home. Or oh, stay Stay Aku lagi dua je collectible weh Come on lah Sekejap key aku cukup tak Satu dua tiga Satu dua tiga Lima Enam tak ada Enam dengan Dengan Empat Enam empat Yap Enam dengan empat Dua kunci tu je aku tak ada Enam dengan empat Aku tak tahu kat mana Alright Tapi aku akan teruskan perjalanan lagi Sabar Okay Alright. Apa dia kata Blood Blood of a man Black Blood of a dog Oh dog Aku sambung balik Recording kan? Sebab aku takut space aku penuh Sebab game ni bapak panjang gila kan Tapi kita akan teruskan lagi Ke depan Dengan harapan Kita dapat mencubai sesuatu lah Sebab depan ni nampak Oh no Aku rasa depan ni maybe tembus ke Oh oh. Ada pocong. Tembus ke mana ni? Gua tajam tembus. Ui banyak gila pocong. Siap apa banyak pocong sini oh. Banyak tu. Oh, mesti ada satu yang ke atas ni. Mari mari. Mari mari. Ni aku nak kena clearkan semua. Okay? Aku nak clear. Allahu la ilaha illa داتهم موصلة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باسمه يعلم ما في السماوات وما ولا يحيطون بشيء من ذلك ما شاء Kau duduk situ dia diam Okay Okay one try one try Let's go let's go let's go Pop hilang Aduh Acik dia hilang um, Okay dia dia start dia start dia start Okay إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها Okay dia tak start dia terbang nak pergi mana lah siap Inna rahmatullahi الله min al المحسنين Amin Alright Okay mana lagi seko Mana lagi seko Ni dia beritahu gua tajam okay Okay aku check recording kita, Rugi lah kan What saya sana macam ada cahaya. Kau jangan nak backstep, okay? Oh, tak, tak, tak. Alright. Okay, dia dia kadang-kadang dia despawn tau, guys. Alright, kadang-kadang dia despawn. So, kita pun tak sure. Okay, so ni ada. Okay, rumah ni ada apa? Ni sini aku tengok. dalamnya ada apa? Tak ada apa. key atau apa-apa. Tak ada. Rumah kosong. Untuk berlindung. Sure. Okay, ni ada simpang ni. Alamak. Kiri ke kanan? Kanan. Okay, kita try pergi kanan tengok. Apa yang ada? Uh. Okay, kanan. Latifi or oh, Latifi. Alright. destroy. Okay, okay. Sure. So, aku daripada mana tadi? Alamak. Daripada sini kan? Eh, tak, tak. Aku daripada sini. Yup. Wow! Penuh dua pocong. Ya Allah, menari-nari pocong kat situ eh. Boleh tak bunuh dia orang? Iko, sorang-sorang. Udah umrah. Sangkut lah kat situ. Ha, pandai. Oh, Aduh, tinggi dia. Uh, kejar, kejar, kejar. Okey, kejar. Kejar. Okay, kejar ke tu? Kejar ke tak kejar? Kejar ke tak kejar ni? Ya ma'asyaral jinni wal insi in Clear clear mesti nampak hantu kita kena clear kan. Alright. Bahaya ni takut-takut dia jump in jump in. La ta'khuduna illa bi sultan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ Taulah bila orang baca Quran aku jadi senyap pula. Hormat, hormat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hilang, yes. Let's go. Alright. Okay, mana kawan ni lagi satu? Aku rasa dua tadi yep. Ada kau? Ada kawan lain ke? Udah umrah belakang tak tahu Wih belakang ni boleh juga Allah Dispon spawn ke apa? Ush ada tiga punya Oh situ mesti ada benda penting Tu tu tu Wih Ah. Oh, okey, okey, okey. Cu. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi. Apa dia buat tu? Tanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Fa bi ayyi oh, Banyak siap pocong kat sini. Okey, dia tanduk benda tu. Dia aku tak tahu apa benda dia buat. Tapi dia tengah mabuk eh. Tasuiran. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hilang. No. Udu'u rabbakum tadabbur. Apa benda dia buat tu? Dia tengah innahu la yuhibbu al-mustaqin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsin. Ui, ui. Mati mati mati. Yes. Eh, mati. Wait, what? Kamu tak mati. Yo yo yo yo yo yo yo. Dia kali dah kot. Hantu punya pocong. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواز من نار ونخاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان Okay. Alhamdulillah. Fabi ai aba irabbikuma tukaziban. Ya Allah ada lagi satu kat sana tu. Okay, so apa, apa apa function? Okay sini tak ada apa-apa. Alright. So kita datang daripada sini eh. Okay. Ah. Uh, jalan mati lagi. No, jalan mati. Okay, aku aku tak faham. Apa-apa yang kita kena cari kat sini? Okay, kalau macam tu aku backtrack je lah aku balik. Alright. Kita kena cari lagi dua key. Aku tak jumpa. Lagi dua key. So ada satu lagi jalan. Okay, kita datang daripada belah sini. Okay, daripada rumah ni. Lepas kita pergi bawah pula. Jom. Jom. Jom. Kita ke bawah. Gua kecil. Let's go. Okay, this is something. Gua kecil eh. Oh, baru load. Okay, what? So, so apa apa function gua ni? Oh, gua ni sekadar gua je. Gua ini sekadar gua. Alright. Gua sekadar gua. Okay. Okay, debaran eh. Debaran eh. Debaran. Dia punya build up suspend dia tu boleh tahan juga. Takut juga. Debaran. Debaran. pula dengar bunyi Okay so ini ada jalan lagi Ya Allah ini ke mana pula Okay so aku pergi kiri Oh Oh gua Interesting So itu picture. Itu bukan key. Alright, so aku pergi straight pula. Okay. Tengok dalam ni ada apa? Okay, ada benda. Okay, chill. Alright. Oh, sana rumah juga. Okay. Cool. Tak ada apa-apa kat telaga ni. Ahem. Woo. Take picture. Wait, wait, wait, wait, wait. Hello, hello. Wait, tu. Sempat aku tekan Penanggal Tu first time Kalau aku dapat bunuh memang GG lah يرسل عليكما شواز من نار ونخاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان Tak mati. Wajar dia. Tak mati pula. Dekat dalam tu lagi ke? Dekat dalam tu lagi. Sini kau. Keluar. Dia keras juga situ. Yo! Belah kanan. Okay, dia je. Dia je. Terbang sini, terbang sini. Tumpang, tumpang. Dia teleport ke apa tu? Aku boleh masuk ke bantai dia? Okay. Bergerak. Okay, dia bergerak ke mana tu? Boleh aku masuk? Bantai dia Aku tak nampak dia kat mana Oh no <laughs> Aku tak nampak dia kat mana Come on, come on Belakang ni Tak ada pun button Oh, aku nak cuba Kalahkan semua Yang ini last je aku tak pernah kalahkan sini sini. Yes, dapat. Ego. Menggunakan kuasa bomoh tembus. Eh. Tolonglah, tolonglah. Dua kali je mati. Tolonglah. Yes. Here we go. Okay, apa lagi ada kat sini? Something. Oh, jin. Oh, jin. Kenapa semua ketot-ketot kat sini? Okay. We are good. I guess. We are still good. Key? Whoa. Makan, makan dah makan. Sampai tak ada human being. Okay. Alright. Lepas tu. Dia dah mati kan? Yep. Bakar rumah. Aku sebenarnya lagi lagi dua collectible tu aku risau tak dapat. Bukan tak dapat lah. Aku macam stres. Geram aku. Kenapa aku tak dapat lagi? Tak boleh ambil ke? Alright. So, aku rasa... Kawasan ni habis aku tak? Okay, kawasan ni habis. Kita move on. Move on ke kawasan seterusnya. Sebelah kanan tadi dah pergi. Mana lagi aku tak pergi ya? Ya, aku tak tahu mana lagi area yang aku tak pergi. Sebab sini aku dah pergi kena kejar dengan syaitan tu. kunci mesti dalam building kan? Kunci mesti ada dalam building. Aku dah bunuh semua eh. Aku king of uh, kampung horror. Dalam main solo. Kan? Ya, kunci mesti dekat-dekat ni. Nih. Oh tu guna gua kecil Okay okay okay So enam lagi dokumen Dua lagi kunci Aku tak tahu tu Kalau Kalau Memang tersorok gila Memang aku tak boleh buat apa kan Okay So apparently Key enam Dengan key Key empat eh Okay Key empat dengan key enam Eh key ah Key 4 aku tahu kat mana Aku terlepas So key 6 aku tak sure kat mana Alright So kita akan cari key 4 dulu So key 4 adalah dekat area um, Apa ni Area Yang ada rumah roboh tu Okay So tu key 4 Which is siapa expect kan Yup Ni dia Di sini Ada sesuatu yang aku miss Ni satu Okay Lepas tu di sebalik Ni ada Kunci Alright Key for Okay Eh kat sini memang banyak pocong ke Sini kau Alright Memang tak ada benda lain kau nak buat eh. Ganggu orang kerja-kerja. Okay. So kita kena pay attention betul-betul eh Terutamanya mungkin dekat rumah wizard tu pun sama juga Oh oh oh Yo yo Dia boleh lompat pula eh Siapa yang ajar tu Belakang aku je Ya Allah Pandai eh Melompat sekarang Ya ma'asyarul jinni wal insi Nampak istatatum an Power dia dia ni Akutaris samawati wal ardi Wah eh, gila-gila dia ni Pocong ni Macam biasalah kita kena check kita record ke tak Rugilah eh. Ini adalah satu fenomena yang menarik eh Okey, tak menarik Mati lah mati lah Okay mati dah InsyaAllah tak mati lagi Aku fikirkan sudah mati Laju, laju Yo, yo, yo, laju, laju, laju Itu dia Dia sangkut Ingat tersangkut ya, Mampus kau di situ Wah, takut Cocong ni Pocong betul Wih, wih, wih, wait Sekejap sekejap Aku baru tengah ni Crack crack the fingers Assalamualaikum Assalamualaikum Mati mati Yep Mampus kau di situ Okay One more key <laughs> Key yang ke Ah, enam. Probably dekat tak tahulah. Maybe bukan. Aku rasa dekat rumah Wiz. Oh ni. Tak. Aku rasa dekat rumah Wiz tu lah. Okay guys, aku bingung sekarang ni, okay? Aku rasa patut tadi, <laughs> patut tadi aku main solo je. Dia macam bug tau. Okay, korang tengok eh. Kunci aku sebenarnya dah cukup. Dalam ni aku lupa inventory ni. Alright. Dah cukup lah sebenarnya. Korang kira aku ada key kosong sampai key 8. Okay, tu 9 kilo lah kan. Lepas tu aku ada toyo in the bottle. Lepas tu aku ada uh, backpack. So patutnya 11 lah collectible aku. Apa benda bug ni weh. Aku punya lah fikir tadi aku, aku tengok orang main kan. Kenapa jadi tak jadi. Jadi tak jadi. So tak apalah. Kalau begitu, aku pun tak boleh nak buat apa-apa. Kalau ditakdirkan aku dapat ending yang tak bagus. <laughs> kita redor je guys. Okay? Korang anggap lah. Aku dah siap semua. Okay? Alright. Sebab aku pun tak larat sebenarnya. Aha. Eh, duduk kat dalam dunia ni berpusing-pusing mencari jalan daripada tadi ke hulu ke hilir aku pusing. Sampai aku dah hafal dah map dia macam mana. Okay, mungkin di lain masa uh, kalau kita main game ni lagi sekali ke uh, kita boleh ajak geng-geng supaya senang sikit nak cari. Bukanlah aku cakap game dia susah. Cuma apa ni? Uh, Entahlah aku rasa aku cukup guys Betul lah korang tengok kat bawah tu Aku ada key Kosong Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan So maknanya itu dah sembilan kunci Campur dua backpack dengan toyol So sebelas lah Aku tak tahu kenapa collectible aku tu dia tak Dia tak apa Dia tak progress So mungkin sebab Awal tadi aku main dengan Random Lepas tu random tu macam keluar So dia jadi macam progress aku ni jadi jijik. Tapi tak apalah. Okay, yang penting aku dah dapat jump scare aku nak. Aku dah puas hati explore kat sini. Aku dah clearkan 30 jin termasuk satu pocong memang banyak lah. Okay, uh, apa ni? Apa ni pocong yang banyak lah? Apa benda ni? Jin yang satu tu apa nama? Penanggal, penanggal. Okay, Yang tu aku dapat bunuh satu je sebab susah. Okay Untuk uh, picture Aku memang Tak tahulah Kat mana nak cari lagi lima tu Okay sebab aku ada satu Satu mata Dua mata je So Yeah Memang tak lah Okay Okay last check dapur Lepas tu kita gerak Okay Aku dah uh, Puas dah Puas dah Okay dapur ni satu Patutnya ada key atas ni Tapi dah ada orang ambil Maybe awal-awal jadi bug kan eh? So macam Itulah tu tak boleh nak cakap apa lah benda-benda macam tu kan So jadinya marilah kita gerak Bye-bye rumah Bye-bye semuanya Okay Aku dah dapat semua 11 key Dokumen tak lah kot Sebab Apa ni Tak tahulah kat mana Dokumen dia Jom Baiklah kita Marilah kita balik. Okeylah, tak apa. Lain kali aku datang lagi untuk explore sampai habis. Okey tu. Oh, dia tak bak. Aku still dapat satisfy ending. Pada school? Eh, nak buat play the Roblox. Hey! Sia-sia aku cari dekat setengah jam tengok video. Rupanya tak perlu pun. <laughs> okay guys. Inilah dia. Roblox Kampung Horror. Aku dah try ajak dah. Semua penakut tak nak main dengan aku. And <laughs> so aku main solo. Patutnya aku main solo daripada mula-mula tadi kan Awal-awal tadi Sebab aku dah faham mekanik dia Aku dah tengok orang main So aku dapat satisfy ending Semua key aku dapat Walaupun dia punya progress Dia kata bukan semua key uh, ah, Creator Proton Saga pun aku dapat So kita tamatkanlah di sini Terima kasih Pada semua yang menonton video pertama aku Untuk 2021 Apa lagi? Kasih like lah Kasih like Okay kasih share video ni Okay kita bangkitkan balik semangat Hashtag 200 volume Hashtag Comeback Israel Hashtag Southward is back Okay So korang uh, ah, Comment lah korang punya game next terusnya yang aku akan main Tak kisahlah game tu dalam Roblox ke Ataupun game tu game yang uh, Biasa je So kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Berterabur aku nak cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Bye bye